لتلاميذ الثانية النظرية علوم رياضية وعلوم فيزيائية ضمن التمرين والذي موضوعه نواس الليلي متدرجب ميكانيكي اللي هو نواس الليلي التمرين يقول يمثل الشكل واحد الشكل هذا نواس الليلي مكون من سلك لي اللي هو السلك ديال الليل السلك رأسي ثابتة إليه C وقضيب متجانس هذا قضيب متجانس عزم قصوره بالنسبة لمحور الدوران دلتا هذا محور الدوران دلتا طا لأنه منطبق مع السلك يدور حوله إذن إحنا حنا مثلناش يمين ولكن أنا راه هو السلك داير في هذا المستوى ما كيخرجش من هذا المستوى كيجي وكيمشي كيجي عندكم وكيمشي هكذا يعني غير حمدنا شويه هكا باش يبان لنا في الشكل ندير القضيب افقيا يعني افقيا ندير القضيب افقيا يعني كنحزوه ديك الجهه لهي يعني هو داير هكا اذا كنشدو باش يبقى يرجع بواحد الزاويه تاع ماكسيموم اذا في المنحى الموجب هذا المنحى الموجب ديال الدوران ديالو بزاويه تيتا max ثم نحلله بدون سرعه بدئية عند اللحظه تي تساوي صفر نعلم في كل لحظه تي موضع القضيب بافصوله الزاوي تيتا اذا التيتا في موضع معين في لحظه تي سوف يكون هنا بحيث الزاويه ديالو هي تيتا اذا تيتا تعلم لنا موضع هنا في أين التيت يساوي صفر يساوي تساوي تيتا max. هذه يعني تيتا max. إذا في لحظة ما سوف يكون تي تيتا يساوي تي في لحظة تي سوف تكون تي تيتا هي تي تي تيتا تي نهمل جميع الاحتكاكات ونأخذ بي او 2 يساوي 10 السؤال الأول حدث تعبير الطاقة الميكانيكية الأول حديث تعبير الطاقة الميكانيكية أو إم بدلالة بدلالة كل من آه، للمجموعة سلك الليل زائد القضيب يعني بدلالة جي ديال طا و سي و تيتا و تيتا بوا سوف نجيب كما تعلمون ام الجواب Euh, M تساوي C زائد EP و EP تنقسم إلى قسمين إذن علما أن مرجع طاقة الوضع التقنية نسيت المعلومة هي هاد الموضع ديال القضيب لأن كاين في الموضع الأفقي وما كيخرجش منه وهذا ذاك المستوى الذي يوجد فيه القضيب هو مرجع طاقة الوضع التقنية يعني بمعنى هو هذا المستوى هذا هو بي بي يساوي صفر والذي لا يخرج منه فانقضي فقط مثلنا ميل باش يبان لنا في الشكل ما هو كاين في هذا المستوى ما كيخرجش منه بالتالي او بي بي دائما منعدمه ما عمرها لان او سي زائد هاد او بي طاقه الوضع انرجي بوتونسييل تنقسم الى قسمين انرجي بوتونسييل دو بوزندر دو بوزندر او بي بي طاقه الوضع التقليه زائد طاقة وضع اللي نرجي بوتنسيال دو تورسيون جيد يساوي او سي هي وحدة على جوج جي دلتا تيتا بوان او اثنان زائد او بي بي قلنا منحدمة تلك الحركة زائد او بي تي طاقة وضع اللي تكتب على شكل 1 دومي سي تيتا أوس اثنان زائد ثابتة كا هذه التابيتا كا تتعلق بمرجع طاقة وضع طاقة وضع اللي نختار مرجع طاقة وضع اللي عندما تكون الثيتا منعدمة إذا كا سوف تكون منعدمة صحيح لماذا؟ EPT عندما تكون الثيتا تساوي صفر تساوي صفر وتساوي أيضا واحد على جوج C في صفر أس اثنان زائد K هذا يعني يعطيني K يساوي صفر إذا K يساوي صفر إذا غنمشي يعني وبالتالي إم تساوي واحد على جوج J delta thêta point au carré زائد واحد على جوج C thêta أس اثنان هذا هو التعبير ديال إم بدلالة كل من جي دلتا والسي وتيتا بوان وتيتا ثم السؤال الثاني بالاعتماد على الدراسة الطاقية جد المعادلة التفاضلية لحركة المتدي ثم استنتجت عليها الدور الخاص بدلالات الجد الفواسي تنريد المعادلة التفاضلية ثانيا المعادلة التفاضلية للحركة لأن غنطلقوا من التجربة آه، قيل لنا بأن الاحتكاكات آه، منعدمة الاحتكاكات منعدمة إذا EM e يساوي تابتا ومنه مشتقة ديالها دي إيه ام على dt بالنسبة للزمان سوف تكون تساوي منعدمة أي أن المشقة ديال هذا الشيء يساوي صفر أي واحد على جوج جدل طا تي طا بوان أس اثنان زائد واحد على جوج سي تي طا أس اثنان دير ليها المشقة ديالها بالنسبة للزمان هذا يساوي صفر أريد المشتقه ديال هذا التعبير المشقة ديال التعبير هذه تيتا بوا نعتبرها هي f de t و thêta نعتبرها هي g de t. أريد أريد المشقة ديال ثابتة في اف او سينا إذا هي ديك الثابتة على جوج في J delta المشتقة ديال اف او سينا هي اثنان في f de t يعني في thêta point في المشتقة ديال f يعني في thêta deux points زائد المشتقة ديال هاد المقدار هادي عندي تكتب على شكل دابدة في جي أو سي يعني غندير هاديك الدابدة وحدها جوج C في المشتقة ديال جي أو سي جي دو تي أو سي هي في اثنان في المشتقة ديال جي يعني في thêta point في g في thêta هادشي كله يساوي صفر نجد واحد على جوج مشات آه، هي واحد J delta غنعمل thêta point كاين هنا كاين هنا thêta point عامل لي J delta في تيتا الكون زائد C لان جوج على جوج هي واحد تشات C في تيتا انا اتونسيون تيتا C في thêta يساوي صفر مهما يكون t يعني تتقوى السرعه الزاويه في بعض يعني اللحظات سوف تكون غير منعدمه اذا هو منعدم دائما منعدم ومنه J delta thêta point thêta deux points زائد C يساوي آه، يساوي صفر وهذه هي المعادله التفاضليه يعني في ناقصمه كتبتها يعني بالشكل يعني الاعتيادي ديال المعادله التفاضليه هي انها المشقه هذيك يكون المعاني ديالها واحد واحدا غنقسم شيء على الجلطه آه، يعني إذا غنقسم شيء على الجلطه اثنين دي تيتا لوان زائد C على الجلطه في thêta يساوي صفر على الجلطه يساوي صفر داك الشكل الاعتيادي اللي كنكتبو عليه المعادله التفاضليه الحركه المشتقه الثانيه غادي نقدر ندير مشتقه وهنا هذا كيعطيني استعلاج الدلتا هي اوميغا زيرو اكسيمون يعني واستنتج السؤال الموالي واستنتج تعبير T zéro. من خلال هذه المعادله التفاضليه من خلال المعادله التفاضليه اوميغا زيرو اوس شنو هي هي استعلاج الدلتا اي أوميغا زيرو شنو هي؟ هي هي جيتا نورمال ديال C على J delta ونعلم أن T zéro هي deux pi على oméga zéro يساوي deux pi في واحد على oméga zéro واحد على oméga zéro هي جي ديال J delta على C هو التعبير ديال T zéro جيد اذا قيل آه، المعادله التفاضليه ويمكن ان التعبير ديال التجارب ثم السؤال آه، الثالث يمثل المبيان في شكل جوج على مخططي الطاقتين او ام يعني الطاقه الميكانيكيه بالحمام هذه غير زدها مستي هذه أيوة، طاقة الوضع للليل طاقة الوضع للليل باللون الأسود والطاقة الميكانيكية هما اللي تعطى وبما أن المجموعة ديالهم ماشي ثابتة إذا غتكون التعبئة ديال البستي الشكل ديال البستي هو هذا استنتجته باش صفر زائد هاد القيمة باش يعطيني هاد القيمة نعم. باش يكون دائما المجموعة ديال هادي مع هادي دائما يساوي هادي اللي هي الطاقة الميكانيكية الإجمالية يعني وهي ثابتة يعني هتوصي فقط اسم النجدة العين عين جنيا كل من المقدارين thêta max. وسع الحركة والستة بتات اللي واحسب قيمة الدور الخاص T zéro إذا J delta تعطى ليا J delta فاصلة ستة كذا هنا نريد من خلال المنحنى إيجاد التعبير إيجاد قيمة thêta max و وسع الحركة وثابتة لي السي ثم حساب الدور تسعة من خلال هاتين سوف هذا هنا voix désir. Eh bien, Yann, eh bien, Yann delta max تساوي ماذا؟ لاحظوا دلتا ماكس هذا صفر كي على 16 جوج كي على 16 3 كي على 16 4 كي على 16 عندما تكون هذه هي دلتا ماكس اذا وهذه ناقص دلتا ماكس إذا عند عند التماكس تكون طاقة أو بي تي قصوية الدين مابقاش فيه طاقة الوضع الليلي لأن إلا كان الطيطار آه، لأن القاعدة ديال بيتي هي واحدة على جوج جوج ديال الطاق آه، هي واحد على جوج سي ديال الطاق والسيكنال لأن عندما تكون القطاع قصوية سوف تكون البيتي قصوية إذا هي هي القطاع هي آه، أربعة في على 16 أربعة ديال على 16 بي على 16 بي على 16 من أربعة ديال على 16 فأنت طمك تساوي في أربعة فعل 16 في 4 هذه فعل فعل 4 أما C تعبير C لاحظوا عندما تكون عند thêta تساوي thêta max هنا او بي تي تساوي او Em عند thêta تساوي thêta max بو بي تي نحيدو هي بي تي عند thêta تساوي thêta max بو بي تي كتساوي لينا او إيه؟ اي اي ان واحد على جوج في C في thêta max سي اثنان تساوي لو إيه ام حنا كنقلبو على C. اي C في thêta max سي اثنان تساوي جوج او ام وبالتالي C تساوي جوج بام على thêta max أس اثنين بام من خلال المنحنى تساوي هي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ميلي جول تساوي جوج تنطبيق عددي C تساوي جوج في خمسة ميلي جول يعني في عشرة أس ناقص ثلاثة على thêta max أس اثنين يعني على pi أس اثنين على أربعة يعني على أربعة أس اثنين يعني على 16 يعني نضرب نضرب في الفوق في 16 إذا جوج في خمسة هي 10 وبي أس 2 هي 10 يمشيو يبقى لي 16 في 10 ناقص 3 إذا C égale 16 في 10 أس ناقص 3 في الوحدة العالمية ديالها إذا ما عرفتش الوحدة العالمية ديالها يكفي ندير مثلا أن العزم عزم داي يساوي ناقص تيتا اللي معروفة بمعنى هذه نيوتن في المتر تساوي الوحدة ديال السي في الراديان كما عرفت الوحدة ديال السي يعني إذا الوحدة ديال السي غتكون هي نيوتن متر في راديان منزل يعني نيوتن متر راديان تي زيرو سوف نستعمل هذا التعبير الأخير ديال تي زيرو تي زيرو تساوي مثلا pi في J dash ديال ولدينا T zéro تساوي deux pi في جذر ديال جي داش على على C تطبيق على دي T zéro يساوي deux pi في جذر داش ديال جي داش واحد فاصلة ستة ونص ناقص 3 على C 16 في 10 ونص ناقص 3 10 ونص ناقص 3 على 10 ونص ناقص 3 مشات 1.6 على 16 هي 10 هي 1 على 10 عفوا إذا الجذر ديال 1 على 10 يساوي إذا deux pi على جذر 10 نقوم بالحساب تنبي على جدة عشرة هي هي واحد سوي جوج لأن إذا كانت pi أس اثنان هي عشرة بمعنى ندير جدة مربع هنا وندير جدة مربع هنا هي pi كتساوي جدة عشرة pi كتساوي جدة عشرة يعني غتختزلو غنمشيو غيعطيني واحد واحد في جوج هي جوج إذا جوج يساوي تقريبا لأن هذا التساوي هنا تقريبي إذا يساوي تقريبا آه، pi مع جذر 10 راه لانهم كيتساواو يبقى لي جوج سولمون ثم السؤال الرابع استنتج التعبير العددي تطابق دي يعني thêta دلالة الزمن لحركة القضيب. استنتج التعبير ديال تطابق دي بمعنى سوف سوف بما ان الاحتكاكات آه، كما كتعرفوا منهدمه لان الطاقه الحركيه ايضا ثابته فان الترجبات سوف تكون غير مخمده يعني غتكون جيبيه جيبيه يعني الشيء آه، بلا ما نكتبو نتوما كتبوه اذا الطيطار تعبير الطيطاري يكتب على الشكل اذا السؤال الرابع تعبير الطيطار الدين بما ان الطاقه الميكانيكيه ثابته فان التبديلات سوف تكون غير مخمده نظرا لعدم وجود الاحتكاك وبالتالي فتعبير القطاع سوف يكون عباره عن داله جيبيه داله جيبيه تكتب على الشكل thêta de t يساوي تيتا ماكس cosinus دو بي على T zéro في t زائد دي واحد في تي طبعا كتبناها T zéro حسبناها قليلا نحسب في لحقاش التعبير العددي يعني خاصنا نعوضها بالقيم ديالهم التعبير الحرفي ديال الطابل تي اذا نعوض T zéro phi و تي طبعا بالقيم ديالهم ولكن خاصني نحسب phi اولا اذا تحديد في كيف لدينا من جهة thêta de صفر تساوي thêta max لماذا؟ لأن قلنا عند تيتا تساوي صفر أزحنا القضيب بزاويتين تيتا ماكس thêta de صفر هي thêta max ومن جهة أخرى أخرى thêta de صفر ماذا تساوي؟ نعاود هنا تيب صفر وصافي تيتا ماكس cosinus إذا صفر في تحت zéro هي صفر في إذا cosinus phi إذا thêta max يساوي thêta max في cosinus phi أختزل ب thêta max يعني cosinus phi يساوي واحد وبالتالي شنو هي الزاويه اللي نقص لها يساوي واحد ونحصرها بين صفر و pi بحيث deux pi آه بين بين صفر و deux pi بحيث deux pi لا ينتهي هي صفر اذا وبالتالي phi يساوي صفر اذا الان ركبها مثل التعبير ديال الثيتا و ومنه thêta de تي تساوي تيتا ماكس كوسينوس del T0 في T هكذا تطبيق الحقيقي يساوي T ديتا ماكس قلنا هي بي على اربعة هذا إذن هنا الراديان الانتقال ديال الراديان اتونسيون ماشي الدوكري عندك ديك لحقاش الوحدة ديال هي كتحددها لي الوحدة ديال تيتا ماكس إلا حددت تيتا ماكس من الراديان بمعنى ان تذهب تي غتكون الوحده ديالها هي الراديه الا حطيتها بالدرجه درت 45 هنا بعدها 4 بمعنى ان الوحده ديال الثيتا تكون هي الدرجه كوسيو هنا الراديان من هنا مثلا حتى بالراديان cosinus وهادو غنعاود بالقاعده T zéro. هي هي pi pi في تي بي في تي تنعدد الدرجه اصلا جوج هي بي بي في دي هذا هو التعبير العددي لتيتا بداية الزمان ثم السؤال الموالي يقول يقول احسب السرعة الزاوية القصويه thêta max thêta point thêta point القصوية thêta point القصوية إذا تيتا بوان القصوية نحسبوها الخامس والأخير نحسب السرعة الزاوية القصوية لهذا المدد الديب مثال منحنى الحمد لله منحنى كنشوفوا بأن لو سي راكب لاحظتها لو سي كتكون قصويه عند الثيتا تساوي صفر وكم تساوي ثيتا قصويه اذا ممكن تساوي تيتا لو سي القصويه لو سي ماكس كتساوي او ام اذا لدينا ننتقل من كون او سي ماكس هي او ام اذا خامسا حساب حسابات تيتا وماركس لدينا عند thêta تساوي صفر او بي تي تساوي صفر و او سي تساوي او سي ماكس ديالها إذا هذا عند هذه اللحظة إذا عند ثيتا تساوي صفر Em شنو كتساوي كتساوي ليا أو بي تي زائد أو سي كتساوي أو بي تي زائد أو سي EC زائد EPT تساوي Em تساوي وهنا في هذه الحالة قلنا في ثيتا تساوي صفر او سي كتساوي قيمتها القصوية سي ماس و او EPT منعدمة زائد إذا Em تساوي سي ماس يعني فإن يساوي ماذا؟ ماكس هي un demi J delta thêta po آه thêta point max واستثناء يعني أن جوج بو إم يساوي J delta في thêta point max واستثناء هذا يعني أن thêta max point واستثنان يساوي جوج او ام على جي دلتا طا واستثنان اتونسيون ان غندير جي ديال طا تيتا بوان ماكس تساوي جذر مربع ديال جوج أو ام على جي دلتا طبق على دي تيتا بوان ماكس تشتري جدهم بعد جوج في ام هي 5 ميلي جول 5000 ناقص 3 على جي هي واحد فاصلة ستة في عشرة أس ناقص ثلاثة يساوي جدر مربع ديال عشرة على ستة نضربو في عشرة الفوق الفوق غتولي مية على ستاش إذا جذر مربع يساوي جذر مربع ديال مية على ستاش يساوي عشرة على أربعة يساوي عشرة على أربعة جوج فاصلة جوج فاصلة خمسة ياك أنا جوج فاصلة خمسة radian ار separate انتهى الموضوع أشكركم على حسن المتابعة وإلى تمرين آخر